ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የፈትራ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ መረጃዎችን እነሆ። like፣ share እና subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በእስር ላይ የሚገኙ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አመራሮችን በእጩነት የመመስገት ሂደት መጀመሩን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ቦርዱ የፓርቲው አመራሮች ለሚወዳደሩባቸው ቦታዎች ቀደም ሲል አሳትሟቸው የነበራቸውን ወደ 1.3 ሚሊዮን የሚጠጉ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች እንዲቀ እንዲቃጠሉ ትዕዛዝ ማስተላለፉንም ገልጿል። ቦርዱ ይህን የገለጸው ዛሬ ላስቻለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የምርጫ ጉዳዮች ችሎት ነው። የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ ለችሎቱ እንደተናገሩት የባልደራስ ፓርቲ ቀደም ሲል አስመዝግቧቸው በነበሩ እጩዎች ምትክ ለምርጫ እንዲቀርቡ የሚፈልጋቸውን ግለሰቦች እንዲያሳውቅ በመስሪያ ቤታቸው በኩል ጥያቄ ቀርቧል። በዚህም መሰረት ፓርቲው በትናንትና ዕለት አዲሶቹን እጩዎቹን ማሳወቁን አስረድተዋል። የቦርዱ ሰብሳቢ ገለጻ የባልደራስ ፓርቲ ጠበቃ አቶ ሄኖክ አክሊሉ ለፍርድ ቤቱ አረጋግጠዋል። ምርጫ ቦርድ የእጩዎችን ምዝገባ ለማስፈጸም እንዲያስችለው ባልደራስ በተተኪነት የሚያቀርባቸውን እጩዎችን ፎቶግራፎች እንዲያቀርቡ መጠየቁን ጠበቃው ለፍርድ ቤቱ ገልጸዋል። በጥያቄው መሰረት የእጩዎችን ፎቶግራፎች ለቦርዱ ሰጥተናል ያሉት አቶ ሄኖክ ሆኖም ማረጋገጥ የምንችለው የእጩዎችን ሰርተፊኬት ስንቀበል ነው ብለዋል። የእጩዎቹን ሰርተፊኬት የመስጠት ሂደት ቦርዱ በ30 ደቂቃ ማከናወን የሚችለው ነገር ነው። ነገር ግን ቦርዱ ይህን ማድረግ አልቻለም አለም ሲሉ የባልደራስ ጠበቃ ለፍርድ ቤቱ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። የእጩዎች ሰርተፊኬት የመስጠት ሂደት በምን ያክል ጊዜ ሊያልቅ እንደሚችል በፍርድ ቤቱ የተጠየቁት የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ነገ ጠዋት ያልቃል ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ ለምታካሄደው ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የጣሊያን መንግስት በሀገሪቱ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስቴር በኩል የ400 ሺህ ዩሮ ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለማጠናከር ምርጫውን መደገፍ ለተሰኘው የተመድ የልማት ፕሮግራም ዩኤንዲፒ ፕሮጀክት የሚውል ነው ተብሏል። ስምምነቱን በኢትዮጵያና በጣሊያን አምባሳደር አርቱሮ ሉዚ እና ዩኤንዲፒ የኢትዮጵያ ተወካይ ቱርሃን ሳሊ መፈራረማቸውን በአዲስ አበባ ከሚገኘው የጣሊያን ኤምባሲ በይፋ የፌስቡክ ገጽ አሳውቀዋል። ዘምዘም ባንክ አሊፍ የተባለውን ቅርንጫፉን ስራ የጀመረ የመጀመሪያው ኢስላሚክ ባንክ ሆኗል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ዛሬ በአሊፍ ቅርንጫፍ ተገኝተው የባንኩን ስራ አስጀምረዋል። ብሔራዊ ባንክ ለኢስላሚክ ባንክ መቋቋም መስመር ከከፈተ በኋላ ስድስት አዳዲስ ባንኮች ስራ የመጀመር እንቅስቃሴ ቢጀምሩም ዘምዘም ባንክ በኢትዮጵያ ኢስላሚክ ባንክ ስራ ያስጀመረ ሆኗል። ባንኩ ወሎ ሰፈር የሚገኘውን አሊፍ ተብሎ የተሰየመውን ቅርንጫፉን ስራውን በይፋ ጀምሯል። ባንኩ 871.9 ሚሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል እና 1.7 ቢሊዮን ጥቅል ካፒታል እንዳለው ተነግሯል። 11000 ሰዎችም የባንኩን አክሲዮን ገዝተዋል። ከወለድ ነጻ አገልግሎት እና ሌሎች ኢስላሚክ ባንክ አገልግሎቶችን ለመስጠት ታቅዶ የተከፈተው ባንክ በአመት ውስጥ ከ50 በላይ ቅርንጫፎችን አቅዶ የተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ለፊደል ፖስት ገልጸዋል። የእስራኤል ተቃዋሚ ፓርቲዎች መንግስት ለመመስረት ከስምምነት ደረሱ። የተቃዋሚዎቹ ስምምነት በእስራኤል ታሪክ ውስጥ በጣም ረጅም ጊዜ ያገለገሉና የሀገሪቱን ፖለቲካ ወደ ቀኝ ዘመምነት እንዲያድግ አድርገዋል የተባሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁን ከስልጣን ለማውረድ የሚያስችል እንደሆነ ነው ዘ ኒውዮርክ ታይምስ የዘገበው። በፓርቲዎቹ የተላለፈው መግለጫ እንደሚለው ከሆነ ስምምነቱ በሁለት ዓመታት ውስጥ አራት ምርጫ ላደረገችው የተረጋጋ መንግስት ሆነ ክልል በጀት ባለመኖሩ ፖለቲካ ውዥንብር ውስጥ ለቆየችው እስራኤል ያላ ቅጣትንም ሸክም የሚያቀል ነው ተብለዋል። አዲሱ ጥምረት ያልተለመደና ከግራ ወደ ቀኝ የቀረቡ የተለያዩ አመለካከቶች ያሏቸው ስምንት የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያቀፈ ነው። በእስራኤል ታሪክ ቀኝ ዘመም ነው የሚባልለት ረአም የተሰኘ የአረብ ፓርቲዎች ጥምረትም የስምምነቱ አካል ሆነዋል። የግብጽ ነዳጅ ጫኝ መርከብ ቀይ ባህር ውስጥ ሰመጠች። የግብጽ ነዳጅ ማጓጓዣ መርከብ በራስ ጋሪ ወሽመጥ በግብጽ በኩል ባለው ቀይ ባህር ውስጥ ነው መስመጧ የተነገረው። የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች በፍጥነት በአካባቢ በመድረስ 11 ሰዎችን ሊያተርፉ ችለዋል። የመርከቧ ካፒቴን ዩስሪ ሱልጣን ግን በአደጋው ህይወቱ ማለፉ ይፋ ተደርጓል። እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት አንድ መሐንዲስ ስሜት እንዳለ አልታወቀም። ኢንስፔክታ ሰባት የተባለች ይቺ መርከብ የነዳጅ ኩባንያ ንብረት መሆኗ ተገልጿል። ከሰሞኑ 207 ሜትር ያህል የሚረዝመው ካርግ የተሰኘው ግዙፍ የኢራን ባህር ኃይል መርከብ በኦማን ባህረ ሰላጤ መስመጦ የሚታወስ ነው።